ixthues potamioi kai limnaioi. Ho ixthus pterugas echei hais nehetai, kai branchia hois anapnei, kai acanthas anti ton osteon, prostauta ho arren galactidas, to theelu oea. Tines lepidas echusin, hos ho cuprinus, kai labrax. Alloi eisin leoi, malacodermoi, hos he engelus, he galee. Ho oxuron hos, oxuzectos esti, cae huper tu antropu mecos auxanetai. Hos tomoodes siluros, meisdon autu esti, megisto de ho antakaios. Hai afuai, haitines agele ne hontai elachistoi achistoi ixu esse isin genus eisin isin he trigla thumalos troctes cobios psulon hocarkinos ostrako e helas che echei cae proso cae opiso herpetai. Hebdella musdae to haima.